Merhaba arkadaşlar, Monokrom oyunuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir kamyon kovalıyordu bizi. Bu arada videoda Yiğit arkadaşımız da var arkadaşlar. Merhaba Yiğit. Merhaba. O da şu an şey- Renaissance Heroes oynuyor. Şu diğer oyun diğer oyunda da vardım ben konuşarak. Hangi oyun adı neydi? Bil, evet, bilmem ne. de vardı arkadaşlar. Pipis pipis pipis. Bu arada arkadaşlar kamyon takip ediyor bizi ve peşimizde. Ne kadar saçma oyunlar oynuyor. Kamyonu niye takip ediyorsun? Çocuk Senin çocuk. Katkın. Ah gene çarptı ya. Ah. Öldürdü beni gene. Oyunda checkpoint sistem var, var, var mı yoksa hep baştan başlıyor? En son kaldığın yerden başlıyorsun. Bu arada ben uyuyamayacağım acaba gideceğim. Sonra geri gelip kuyuya mı kaçacağım? Kuyuya inme bence. Kuyu kötüdür. Ya o ben şey Kuyuya inenlere hiç iyi şeyler olmaz. Ya hay ananın avradının artık yuh. Yemedi kamyon direkt bana çarptı. Ne eh, üstünden geçti. Ayu. Seni çok sevmiş sana sarılmış. Nereye çarptı ya? Mantığı çözemedim ki ben. Hızlı hızlı koşacağım herhalde. Koş koş koş koş koş koş koş. Koş koş koş. Ne oldu ki? Demoyu oynadığınız için teşekkür ederiz diyor ve burada bitti. <laughs> Var you seri?